явэдаа тань дуудаж явэда хуулгийн хуурдныг тань чимээ giderdik Hüsnent boral Ari havodum tig Holdaç sitildimin Bildimdek Hoş dine çargıda Batraç vidak Охоморсэхан Асчарлатай Орхийн Озон хосдоодон өгсөн хүний дээр хэмжиж аавэ хонар тань монхд хайрлан дээдч явна хүний дээр өөртөө хайрлан дээдэн чи явээ даа Хунаар тань мөн хөтөр хайрлан дээдэн чи явээ